Багато хто качає собі iTunes і каже, що це дуже крута програмка. І купують спеціальні айфони, качають цю програмку і сидять і радуються, що у них все дуже круто. І ще і звісно, що у фірми Apple є такий девіз, що у них все інтуїтивне, понятно дуже. Так от я недавно слухав тут подкасти. Я тепер навіть не можу уявити, де я їх знайду. Скачав собі цей iTunes, і от, тут все інтуїтивно понятно. Оце що це таке? Я не розумію. Воно нажимається? Нажимається. чекає. Угу. Ти щось понімаєш? Нічого. Я бачу, що тут, отут, типа, це я просто вже розібрався, я тут вже сижу другий день. А перший раз я зайшов, я взагалі в шоці був. Оце, оце, щоб воно грало, треба нажати на цей трикутничок. Воно грає. Паузи паузи нема. Це не пауза, це стоп. І воно починає грати з самого початку. Во, іде 0, 2, 3 секунди. Ще раз. 0, 1. Це маразм повніший. Добре, це що таке? До, Які кончені оці пінтогра... піктограмки, ці риганські, поділитись у Фейсбук якоюсь хуйньою, яку можна купити. Нахер мені ділитись цим? Це що за кнопка? Це не кнопка, це просто якась кончена картинка, яка нічого не означає. Усього позицій 9. Яких в сраку позицій? А. Що тільки що було? Ти щось поняв? Що, що це таке? Переглянути все це, щоб прослухати все? Боже, який маразм! Як можна казати, що це нормальна, інтуїтивно понятна річ? Річ, блін. Це далі. Так де ж ті подкасти? Во, от я для прикладу. <clears throat> Всі кажуть, що айфони, айфони, там, Google Play, говно, а от iTunes супер. Ну, по-перше, полоса прокрутки. Я на неї нажимаю, не прокручується. Воно ніяк не реагує. <gasps> Вась відреагувало. З якої попитки? Ні, воно реагує тільки, коли я нажимаю на. Я нічого не можу поняти. Як воно, по-перше, тормозить. Як воно тормозить? От, я вже кручу колесом, воно ну, дивись. Тепер от, заходимо. Блять. Давай вже піднімись уверх. Все. Стінкайся. Нічого не понятно. Тобто це iTunes Store. <clears throat> iTunes це, походу, музикальна херня, да? Я не знаю. Все вместе. А то типа App Store, там де додатки. Да. Значить, це не будемо з тим гамном зрівнювати теж. Добре. Тут музика. Тобто просто картинки не можна було зробити. Треба нажимати, як у Windows 98, якусь кончену стрілочку, а тут дивись, яке це все кончене, псто, кончене. Музика. Всі жанри, а які? Де де подкасти? Як? Як мені їх знайти? Я ж їх тут недавно шукав. Радіо. Ага, треба нажати радіо. Добре. Що далі? Ага. Тут так. Добре. І що? І де жанри? Де вибрати подкасти? Mm. Де? Нема? Добре. Тут що? А, тут ще щось є. Телешоу, якась кнопочка. А во! Як все інтуїтивно, понятно, я мав тут нажати на якісь три точечки. Даже не на стрілочку вниз, а на три точечки. Тут я нажимаю подкасти. О, вот, да, це то, що я шукав. Подкасти. Значить, я підписався до <clears throat> цього чувака і до цього чувака. Тобто оці стрілочки це не плей. Це стрілочки, які не знати, що розгортають, і якийсь значок контрасту, який в телевізорах. Знаєш? У них такі. с- То це, типа, все дуже. Тобто це міняється контраст, навірно, на телевізорі. Коли я тут нажму. И, мене- обсуж- и обсуждать и обсуждать мы собираемся кучу всего Ага, интересного, так це- что, думаю, седьмой це выпуск у вас кнопка вообще, лояльности, вообще А ни разу, тут... Всем привет! Это очередной подкаст, который выходит только... разу не А разочаровал. як, як я маю поняти, що, наприклад, кружочок повний це якийсь рейтинговий, може, значок? Як я маю з цим розібратись, якщо я тут перший раз? Далі, я до цього чувака ай як просто підписався. Що я А бачу? сегодня Одну вы пісню. получите Од, о, то а, есть, поток моего сознания, Я который бачу- я буду на вас сейчас я бачу один якийсь оцей його запис. А де всі? Я ж підписався. Мої станції, га, тут може є. Вкуси. Поддельные науки. сейчас выливать, но на самом деле есть несколько вещей час виливати. Тобто воно навіть не спочатку ну, включає, а там, де я нажав на паузу. Добре. І що, як на самом як деле, мені зайти на, на його деле, профіль, щоб побачити деле, його всі оці дебільні його записи? Що це за маразм? Як це може считатись якимось нормальним? Мої подкасти. Ай, як просто. Вещей, Ще. которые я бы хотел обсудить. Нема. Готовясь к подкасту, На его я, как всегда, фотку анализировал нажимаю. новости Нема. последней На недели. надпись Я уже, нажимаю. кажется, говорил, На что три обычно точечки. я еду Показати и в вычитываю iTunes всякие Store. интересные вещи, о кото- и делаю себе пометочки, о которых я потом хотел бы рассказать. Но, к сожалению, на этой неделе Зараз я их попробую было розібратися. настолько Ага. мало, то Тобто есть тепер тут нажимаємо паузу. І коли я прослухаю другу ітоги, ну, И снова всем привет, дорогие друзья, меня зовут Нажимаємо на стоп, бо це навіть не пауза. І тепер я попробую, я попробую інтуїтивним методом догадатись. Нажимаю мої подкасти. І коли я зайду на його... Давай ще раз мої станції, ще раз мої подкасти, може воно обновиться. Стрічка. Це, це, блядь, якийсь піздець. Ну чого їх не розділити якимись отакими от рамочками, полосками, якимись тінями? Що це? Це що за значок облака? Куда? Що я нажав? Що воно Який дає? Що воно дає? Куда воно скачує? Куда... Що це взагалі таке? Це якийсь капець повний. Це для якихось дебілів тупоголових. Музику. Я пробував закинути свою музику, я її не можу. Сюди закинути. Я нажимаю Моя музика. Як сюди її закинути? Права кнопка не дійствує. Відтворити. Нова. Що це за маразм, блядь? Як додати сюди музику? Кнопочки. Три точки нажми. Ні, не, не то. Які? Оці? Угу. Додати до списку. Показати ось. Що, ну, додати, що це означає? Означає, що воно буде довго грузитись. Я, я нічого не розумію. Що означає перегляд? Я тобі ще не показав відео. Яке тут продвинуте відео. Значить я нажимаю отако. Я взагалі такимось. Ага. Ще, коли ти тут вибираєш отдельний значок оказується. Тільки тоді, коли ти нажимаєш iTunes Store, він буде відповідати оці поїск, оці во, ти, сука, я не знаю, як це назвати. Оце все, що ти бачиш, буде відповідати тому значку, який ти нажав. Ти можеш поняти, який маразм? Mm-hmm. Тобто тут, а, дивись, щось круте. Коли я щось нажав, воно щось почало крутити. Куди? Що? Нічого не понятно. Mm-hmm. Якщо ну, я я в iTunes Store, тепер, якщо я нажимаю на телешоу, нічого немає. Треба знову на точечки, знову на подкаст. Дивись. Я навіть не можу переключатись. А якщо я нажму добре, фільми. А, тут працює, бач. І по чому там фільми? Я дивився, що 6 доларів. Добре, тепер телешоу. Ні, тут нема такого, понятно. Подкасти. Добре, я десь бачив. Останній iTunes Store треба знову нажимати. Воно навіть не запам'ятовує, що було нати. Я тут бачу, от футурама, я нажимав на футураму. Тобто я взагалі не розумію. Я нажав подкасти, взагалі вибір чуть ли не. Коротше, я даже не... нажав на футураму і що видало? І дивися. Оце відео. Оце відео, бач, тут показаний значок телевізор. Я нажимаю на це уже по стандарту грузи півроку. Тобто інтернет нормальний, воно грузить щось. Щось йому грузиться. Ну, може так? Ні, він завис. І люди говорять цілі от, оцей чувак, оцей. Умний дом, запуск не. О, відео. Дивись. Про відео ніякої інформації взагалі. Скільки людей це дивиться, скільки воно займає, де його скачати, лише якась полоса прокрутки. І час. І от можна зробити на весь екран, і можна зробити не на весь екран. Добре, закриваємо. І що це? Що це таке? Де взагалі, як тут розібратись? От скільки сюди підписаних? А я підпишусь і подивимося, скільки сюди підписаних ще крім мене, може тоді покаже. ну, я нажав підписатись. Я ще раз нажав. Що тупе? Ну, навіть не хочу підписуватись. Добре, крутимо в самий низ. Зависає конкретно просто усього пропозиції. Тобто, якщо я нажму, воно почне все повністю мені зараз включатись, як тоді. Ні, бач, різні меню, різні кнопки. Тобто тут навіть все не одинакове. От. Я в шоці. Оцінки та відгуки. Ну тут. Круто, дивись, можна зв'язочки ставити. Які навіть ніде не відображаються. Хто скільки зв'язочок поставив? От смисл мені їх ставити, якщо я не побачу, хто ще їх поставив. Пов'язане. Добре, скільки людей подивилось то відео? Мені цікаво. Ти один. Коротше. Той, хто пиздить багато, що це дуже крута програмка, що тут супер якість, тут супер все зручно, все понятно, що це я фігею, яка елітна технологія. Позиція, яку ви шукаєте, ну, недоступному магазині українському. Та мені взагалі я взагалі нічого не шукав, чого воно вилізло? Я, звісно, в цьому розберусь, бо мені цікаво розібратись, щоб потім якесь гамно мені не розказувало, що о, це круто, це круто. А сам навіть ніколи в очі це не бачив і ні, ніде тут нічого не нажимав. І він, типу, буде розказувати, що iTunes це крута тема. Коротше, iTunes це повне говно, блін. Якщо сам, самим все можете самі прекрасно подивитися, яке це гамно і нічого тут нема крутого, інтуїтивного, взагалі нічого тут непонятно, все зроблено через жопу. А ще як я тут реєструвався, це взагалі отдельна історія, це теж через жопу все зроблено. Так що я рахую, що цих ідіотів, які розказують, що от iTunes там, або там той же Apple Store, така крута штука, не то, що там щось інше, що це якась привілегія є над чимось іншим. Це таке саме говно, як і все, тільки навіть в деяких моментах ще гірше.